Nama saya Ranap Simatupang. Jadi SMP itu udah mulai nyicipin rokok. Umur saya 43 tahun. Penyakit saya kanker paru sebelah kiri stadium 4 dan dokter sudah memponis saya hanya berumur 6 bulan. Saya sudah sempat nggak mau di kemo itu kalau saya merasakan kemo pertama itu ya saya kadang nggak bisa jalan itu nggak bisa jalan bukan kadang terus kepala panas kepala terus sampai kemo ke enam itu sampai 8 itu saya merasakan lebih parah lagi paru saya sangat sakit apalagi kalau batuk itu sedikit aja sangat sakit deh sampai eh, lini kedua itu saya agak ah, sering-sering ah, mengeluarkan darah sampai sampai tadi di rumah sakit bahkan juga lebih banyak lagi jadi saya nggak pernah keluar dari tempat tidur hanya di tempat tidur aja